Dzień dobry. Dzień dobry. Po wspaniałym poranku na Sapkach na Jeziorze Sarbsko ruszamy dalej. Tak, i jedziemy w kierunku... Na Kaszuby. Prywatnego zamku w Łapalicach. Dokładnie. Jedziemy. Drogę. Dojechaliśmy do Łapalic. Jesteśmy na parkingu zaraz przy wyjściu tak naprawdę do zamku, ale przez to, że tam już jest dojście na pieszo, to tutaj zaparkowaliśmy i po krótkiej przerwie na kawkę i ciasteczko idziemy do zamku. Idziemy dalej. A przed wizytą w zamku w Łapalicach zaraz przy parkingu, jest mini zoo. I co znaleźliśmy tutaj? Moich ulubieńców, czyli kozy. jakie są tutaj. To sama grzywa, Aha. czarno-siwa. Dobry konik. Loczka. Nie lubi na nalotkę. Nie lubię loczka. Fuj. Не просто. Не просто так, так. Очко очко. very nice hairstyle. Very nice. I like it. Very nice. Wanna kiss? No. Hello? Hello? It's a unicorn. it's a unicorn. Wow. jak idziemy po drodze do zamku, to możemy Wam trochę opowiedzieć o tej lokalizacji. I generalnie budowa tego obiektu zaczęła się w 1983 e, roku i wtedy cała budowa rozpoczęła się z pozwoleniem na budowę na dom z pracownią e, wynoszący w sumie 170 m2. No a że tak tego pana że tak powiem, poniosło. poniosło. Wyszło na to, że nie wybudował 170, 170 m2, ale wybudował aż 5000 m2. I idziemy to zobaczyć, bo teraz to jest taki w sumie przykład takiej samowolki budowlanej. Koniec końców później odebrano mu pozwolenie na dalsze budowy, rozbudowanie tego obiektu, bo nie miał już uprawnień i pozwoleń. Fundusze się skończyły. Fundusze się skończyły. I później w dalszych latach ten zamek po prostu podupadł. Jest teraz opuszczony. No, a Zobaczycie. taka ciekawostka jeszcze. W 2015 roku nawet fani Harry'ego Pottera chcieli go kupić. Przerobić na Hogwart. Chyba tak. <laughs> Witamy w zamku w Łapalicach.